કે બે આદિવાસી બાળકોને મળવું હતું એકનું નામ અવી અને બીજાનું નામ જય એ બંને ભાઈઓના માતા પિતા આજથી છ વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા આપ વિચાર કરો છ વર્ષથી આ બે ભાઈ એ વખતે એની ઉંમર હશે આઠ વર્ષ અને બીજાની ઉંમર હશે બે વર્ષ આ ભાઈ એકબીજાને મદદ કરે એકબીજાને મોટા કરે જાતે રાંધે જાતે ખાય ઘર નહીં કાંઈ નહીં એક કોઈ વિડીયો મેં જોયો મારા ધ્યાને આવ્યો અને મને થયું કે અરે આ દશા એટલે મેં અમારા સી આર પટેલને ફોન કર્યો મેં કહું ભાઈ આ બે દીકરાઓની ચિંતા આપણે કરવાની છે દિલ્હીમાં હું બેઠો તો એમને ખોટ ના ચાલવા દીધી ઘર બનાવી દીધું ઘરમાં પંખો કોમ્પ્યુટર ટીવી બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ એટલે આજે બાળકો મળવા આવ્યા હતા એક કે મારે કલેક્ટર બનવું છે બીજું કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે એ છોકરા જ્યારે આજે દેશના પ્રધાનમંત્રીની બાજુમાં ઉભા રહીને આ સંકલ્પ અને સપના જોતા હોય ને તો મને પણ મારી જાત ઘસવાનો આનંદ આવતો હોય છે અને બાળકો ભણી ગણીને આગળ જાય એની પણ ચિંતા હું કરતો રહીશ એવો મારો પાકો વિશ્વાસ છે ભાઈ